Für Hoffnung. Für Selbstständigkeit. Gleichstellung. Für Autonomie. Abschaffung der Sklaverei. Für eine liberale Verfassung. Für wirtschaftliches Wachstum. Für Einsatz des Militärs. Gegen Frauen. Gegen Homo-Ehe. Gegen Flüchtlinge. Für Todesstrafe. Freiheit. Wahlen. Bildung. Pflichten. Gerechtigkeit. Parlament. Frieden. Menschenrechte. Versammlungsrecht. Vielfalt. Gleichstellung.